یه صحبتی که به اشتباه همه یعنی توی جامعه ایرانی شنیده میشه اینه که من برم توی جامعه آمریکا و اونجا زبانم خوب میشه که بین ایرانیایی که میخوان بیان مشترکه اینه که میخوان هر جوری شده از زیر این زبانه یه جوری در برن مثلا خیلی ها رو دیدم میرم دنبال دانشگاهی میگردن که مثلا مینیموم تافلش مثلا پایین تر باشه اگه مثلا اینا مثلا 82 3 شدن مثلا فکر نمیکنن شاید بهتر باشه که یه بار دیگه امتحان بدن یا بیشتر تلاش کنن سطح زبانشون رو ببرن بالاتر دنبال دانشگاهی میگن که با همون نمره بتونن مثلا پذیرش بگیرن خیلی از من میپرسن که میشه ما پذیرش بگیریم بیایم اونجا بعد اونجا زبان بخونیم خب این چیزایی که اصلا فکر نمیکنن که از اون موقعی که سوار هواپیما میشن تا برسن اینجا و حالا بخوان برن حساب بانکی باز کنن هر کاری بخوان بکنن همش لنگ این زبانن خیلی از مواقع پیش میاد حتی همون قبل از اومدن هم مشکل باهاش مواجه میشن موقعی که استاد بخواد باهاشون مصاحبه تلفنی یا اسکایپ بکنه که اگه نتونن اون حداقل ها رو داشته باشن و بتونن صحبت بکنن اون وقت دیگه نمیتونن به هدفشون برسن اینی که یه نفر فکر کنه دقیقا با بودن توی محیط میتونه زبانش در به نظر من یک توهمه چون بودن کسایی که مثلا پنج سال اینجا چهار سال اینجا ولی خب همچنان زبانشون مثلا خیلی خوب نیست من مثلا یکی از کسایی که ایرانی که باش آشنا شده قبل از اینکه بیایم من آنکارا که رفته بودم واسه پیکاپ ویزا چیز بود ایرانی بود که اومده بود آمریکا یه سال خورده درس خونده بود برگشته بود و دوباره زنگ میزد با استادش صحبت کنه میگم فرقی با منی که خیلی زبانم بلد نیستم نداره ما مثلا چه جوری که شما یه سال خورده ای اونجایی و هنوز اتفاق مثبتی برای زبان نیفتاده اما به نظر خودم ایران که بودم چون مخصوصا شب ماه آخر برای تافل میخوندم خیلی خیلی بهتر انگلیسی صحبت میکردم رایتینگ هم خیلی به نظرم بهتر بود اینجا چون بیشتر مثلا پای کامپیوتر که میشینم کد می نویسم یا مثلا اگه با دستگاه کار میکنم با دستگاه کار میکنم نیازی نداره کسی حرف بزنم احساس میکنم که ایران بودم دامنه لغتی که استفاده میکردم خیلی بیشتر بود تا اینجا که آمدم صبح کسی رو میبینم چهار تا جمله خیلی خاص به کار میبرم زور غذا میخوام بخورم مثلا با دیس و دت و اینا مثلا میگم این این این و تمام میشه و بیشتر فکر میکنم ده روز قبل تافل خیلی زبانم بهتر بود تا الان که مثلا اینجا هم احساس میکنم زبانم ضعیفتر شده ماهایی که واسه ادامه تحصیل میخوایم بیایم باید زبان رو همونجا یاد بگیریم اینجا کسی به شما زبان انگلیسی یاد نمیده سلام علیک کردن با همکار و استاد و این و اون اینا زبان نمیشه واسه شما یه چهار تا جمله میتونی یاد بگیری ولی اون بیس زبانی باید داشته باشی چند تا دوست آمریکایی داری؟ اگه بخوام آنست <laughs> باشم هیچ چون که یکی از خب مشکلاتی هم که الان من دارم یعنی خودم دغدغه فکری که چرا با آمریکایی‌ها در ارتباط نیستیم اما اینکه من دانشگاه مهندسی هستم بعد خیلی کم آمریکایی نیتیو که اونجا مهندسی بخونن بعد دوباره مثلا میریم مقطع گریجویت پی اچ دی که خیلی کمتر میشه تعدادشون و اینکه خب من استادم ایرانی بود دانشجویی که گرفته بود همه ایرانی یعنی ما توی آزمایشگاه توی محیط ایرانی هستیم چه <laughs> خیلی آره. شاید خب یه, چیزش خیلی خوب باشه ولی توی بلند مدت خیلی هم خوب نیست به نظر خودم چون که خیلی نمیتونیم با فرهنگ غربی حالا یا ارتباط پیدا کردن با آدم خارجی میتونه خب تاثیر میذاره اما خب معمولا هممون واسه آمریکا یا هر کشور دیگه که بخوام اقدام بکنیم حد اقلش اینه که تافل یا آیلتس رو میدیم و به هر حال با یه نمره که قابل قبول دانشگاه باشه که چیز کمی هم نیست حتما خب به هر حال آمادگی کسب میکنیم ولی اون میزان زبان واقعا و واقعا اصلا و اصلا کافی نخواهد بود مخصوصا در مواقعی که آدم با یه نیتیو آمریکایی مواجه بشه واقعا به اون کمبود بنیه زبانیش واقف میشه در اون لحظه و تنها چیزی که میتونه پوشش دهنده این به ضعفمون باشه زمان در وحله اول و در وحله دوم خب مثلا داشتن کسانی که آدم بتونه از قبل رفت و آمد باشون یاد بگیره و خب اکثرا آمریکاییان که میتونن به اون آموزش لازمی رو که نیاز داریم تو جنبه زبان بیشتر همون بدن ولی خب اینا همه مستلزم زمانه خب مثلا اگه خود من اگه کسی چه میدونم فارسی بلد نباشه درست مثلا میکنم مثلا مثلا کم بلد باشه باهاش تون صحبت نمیکنم یعنی با لحن عادی خودم صحبت میکنم سعی آروم تر بکنم اینجا پیش اومده ده بار مثلا یارو یه مطلبی رو توضیح داده میفهم میبینه که آره، مثلا این به اصطلاح سیاپوستاشون که خیلی دیگه اصلا یه جوری صحبت میکنن که فکر کنم خودشون هم نمیفهمن حالا نمیدونم چجوری هم دیگه رو میفهمن اینا بارها شما یه چیزی گفته فقط باید ما بگردیم از لابلای صحبت اینا این تک کلمه ها رو بگردیم بعد یه ارتباطی بین اینا پیدا بکنیم حتی پیش اومده مثلا یکی یه حرفی رو ما متوجه نشدیم مثلا گفتیم میشه تکرار کنی دقیقا همون دوباره گفته دقیقا همونو با همون لحن و همون میگیم آقا نمی کنیم با سخت یه خورده مثلا دقیقا باز... سعی کنیم فعالیت های داشته باشی که چند ساعت در روز مجبور بشی با انگلیسی زبان ها صحبت و به خاطر اینکه همه احساس میکنن زبانشون خوب نیست ترس دارن از این قضیه خود من ترس داشتم خاطر این سعی میکردم یه جوری باشه که با این زبان صحبت نکنم این واقعا به نظر من خیلی چالش بزرگی زبان که مثلا من که دانشجو هستم سر کلاس رفتن با دوستا بر... ارتباط برقرار کردن پرزنتیشن های کلاسی همیشه یعنی تا الان زبان برام یه مسئله بوده من به شخص برای خودم انگلیسی در اون هیته شغلم خیلی مهمه که بلد باشم تو اون هیته صحبت کنم ارتباط برقرار کنم ولی چون به نظر خودم background مثلا اگه بخوام با یه دوست آمریکایی درباره برنامه کودکان دهه هفتاد صحبت کنم این علاوه بر اینکه یه سری لغت های خاص نیاز داره یه سری بگراند هم نیاز داره من اون شخصیت های کارتون رو بشناسم من با اون کارتون بزرگ شده باشم وقتی که اونا رو ندارم اون شخصیت ها رو نمیشناسم اون برنامه کودکان از بچگی ندیدم اگه اون لغت ها رو بدونم نمیتونم استفاده کنم چون کارتون رو نمیشناسم چی بوده این یه مقدار مشکل به وجود میاره Do you have a lot of international friends here? no, I don't. Just so, show some interest in the things, I guess some more American type cultures and also uh, I know myself if I see someone with a maybe a different accent or something, I'll, I'll want to talk to them and find out more about them too. So if they just they just start a conversation, that'll really help. So. And but you didn't yet, right? I, have talked to a few, but they're not like my close friends. So, okay. So. So why they couldn't be your close friend? Because they, they, they didn't know the culture? Yeah. Or, so the culture is important. What aspect of culture is important for them to learn so they can interact with Americans? Um, things like music and, and movies and things like that. Things that are going on right now that you can, uh, uh, interactive media, things like those, all that. So. Okay, thank you. زبان خوب نخواهد شد تا ارتباطاتتون رو با آدمای غیر ایرانی زیاد کنید. منظور من واضحه. مثلا زبان من خوب نخواهد شد اگه من فقط برم سر کلاس درسامو بگیرم ریسرچمو انجام بدم بیام بیام تو جمع ایرانی هم. زبان من اصلا خوب نمیشه چون چهار تا جمله میگم به استادم یه برگه امتحانی میدم و کارم انجام میدم این زبان خوب نخواهد شد این تجربه رو من ترم اول داشتم زبان من اصلا به اندازه کسی که چهار پنج ماه توی دانشگاه انگلیسی زبان تحصیل کرده خوب پیشرفتی نداشت دیدم اصلا پیشرفتی نمیکنه شاید اگه شما بخواید این فیلم باشه و یه برنامه راهکاری باشه برای بچه‌هایی که میخوان بعدا بیان آمریکا این بگم که بچه‌ها اگه بتونن قبل از اومدنشون توی زمینه speaking و listening واقعا با میارای محیط واقعی خودشون رو تطبیق بدن خب نه کامل ولی این آمادگی رو داشته باشن خیلی میتونه بیشتر بهشون کمک کنه میگم شاید یکی از مواردی بود که من خودم خود بهش فکر میکنم که پس قبل از اینکه بیام اینجا اصلا کار کرده بیا رخ توشه برداریم قدم در راه بگذاریم کجا هر جا که پیش آید کجا هر جا که اینجا نیست من اینجا از نوازش نیست چون آزاد ترسانم ز سینزن ز خور و زین تصویر رقیبات ترسانم بیا تا راه بسپاریم به سوی سبزدارانی که نه کسی نبوده به سوی سرزمینهایی در آن خشبینی بکروشیده است و نقش مرگویش هم بدین سان از ازل بوده که چونین پاک و پاکیزه است به سوی آفتاب شاد سهرایی که نگذارد تویی از خون گرم خویشتن جایی و ما بر بیکران سبز و محملونه دریا میاندازیم زورهای خود را چون گل بادام و مرغان سفید بادبانها را میآموزیم که باج شرطه را آغوش و میرانی گاهی تند گاه آرام بیا ای خست خواهد روز ای مانند دل تنگ و من اینجا بس دلم تنگ است بیا ره توشه برداریم قدم در راه بی فرجام بگذاریم